soy Adolfo Damián Villanova, vengo de la CPT de O'Gainor, número 32. Lo que me gustó de linda fue sobre las plantaciones de, que la cortaban y le ponían a las cositas paquitas, no me acuerdo ¿Aromáticas? Aromáticas, Y bueno, y después lo lindo que tuvo que lo regalaron para estar acá.